kunjani sanibonani igama umchasiseli isiminyaminya sentombi zasemzingwane exhubeni kwakho kwakho umaya nayi i-podcast um namhlanje ngiphethe insizwa lapha um insizwa esafika emculweni kodwa noma nje isikhathi sesiside um niyazi ukuthi kuke kwaba le corona izinsizwa lezi ezifike ngesikhathi secorona so wathola ukuthi isikhathi sokuthi kuvelwe um or baziveze sibe sincane insizwa ungazethula igama ngubani usuka kuphi ufika njani kumasikane ya igama mina nguyento ukhalelwa kwendebele mphuma ekhethe st joseph hayi ka mm, emculweni umasikandi biza ihashe limnyama abanye mayokuma bethi ihashe limnyama bathi akukho ihashe limnyama kutholayo bathi kule bhize limnyama owo oh, igama lihashe nesindebelo bathi ibhize gama kakhulu lele lithi bhize ehe mm. ufika njani emculweni kamasikandi umasikandi mna ngathi ngiqala ukucula nje ngo-2022 last lo nyaka ophelini ngakhipha khona iphi ngo-oktoba lapho ngafika khona khona azongaba khona abantu akhiphe iingoma ezimbini nje andisabafuna abafana eh, eh, ibyayineengoma ezinga ezimbini benye yakho layo ndingangakwazi hmm. ngangakwathi umabhoti wakwakho lona so bayiyamkela kanjani abantu 2022 ngoba besesichazela phaa masiqala um eh, bekungasisikhathi ebesisihle kakhulu in terms of ukupromotha umculo nani nani um nemicimbi eh bekusenze ukuthi bekungathi bekusasenento zama-lockdown and stuff and so kube kanjani inkinga ezingakanani ohlangabezane nazo ekutheni uphushe i-ep yakho ngesikhathi esiya khona ayiazange wabalula phela lapho mm. bekunzima ngoba ebona nje manje uma uqala ufika endimeni phela ukuze abantu bengabe kwazi phela into emele khona ukuthi uqala phambi igama lakho ukuze uthole ukwaziwa ngabantu uthole ngesapoti nginje nje namanje abantu angibaye bebuzana uma ngikhuluma ngoba abantu manje ke manje ngiyakhuluma manje kwamthwakazi manje ngoba last year ngiyakhuluma ngazo manje futhi bethuwa futhi kwamthwakazi wathathi seli be happy futhi lelivukane eh, ukuthi hayi iminyaka eh, sekuneminyaka eh, ngizibuza selivukane namanje manje lapha abantu manje mabethi libe happy lelivukane mm. lo sezibuza iyashela iminyama futhi kuqhamba kodwa ke phambili ngase bazi ini nanke ngakhuluma ukuthi ukhona mhlawumbe omunye ozibiza ngebiza elimnyamaaoeso ngizibuza kuthi ngempela kusho ukuthi abantu phela noma ungabe uyenza into le nto uzosicaa into le nto uyayenza manje iyaziwa abantu ayikho into yabyaziwa abantu ukuthi mm-hmm. into yazi abantu kunzima ya akukho lula kakhulu kuyadingeka ukuthi sihlale sinama-platform afana nawo lawa um ngoba isikhathi esiningi manje vele sekusebenza i-social media um kufuneka uziqamise kakhulu ku-social media so um eh, i-ep yakho le othi um ize ngo-2022 yaba ney'ngoma eziyi-four eziyi-two iyona ekugqugquzela ukuthi ukhiphe le ngoma elandelayo noma hayi kahle kahle ngathi ngabantu mm-hmm abangezengathingaze ngisithi ngcono ngikhiphe isingitrek le ngoba mina vele benengqondo kuthi ngizokhipha i-albhum o-oktoba kulo mnyaka o-oktoba thi ngizokhipha i-albhum o-oktoba so manje babuhlele abantu bakabakhala bathi hayi phela kuyohlala umnyaka ukuze basilindile phela thina silambile ngathi okay angizani angiphake amabhoto ngoba vele akhona nje hleli kokuvele kulungisele ku-right ngathi angihambe ngiyepheka ngibaphakele ngase ngiphaka-ke manje badlala imali yabantu for kubacila bakhona manje bomasikandini eh ukhona mhlawumbe osebenzisana naye eh okanye ukhona elingquza na ngiyazi kuma sikandi kunabasebenzisanayo nabalwayo hayi mina kulapho kumbanga hayi imbanga hayi imbanga nginayo imbanga okayithola hayi angithebe zoyithola kodwa hayi akusinto engiyibhekele mina ngibhekele umculo nje kuphela ukushaya ingoma ukushaya ujabulisa abantu nje mm, mhlawumbe sikhona insizwa osebenze nazo ezemculweni mina umuntu emculweni engathi ngisebenzana kakhulu kwi-sport center sibosentaba kwanele ncube sibosentaba yena ondlaleleya iginqa wakudlalela igitar ngwasekhezi nayesent joseph sifunde sonke esikoleni intambo uyena odlala intambo lo mtshita njalo futhi ngiyi-vocalist yami oh, nguyokubhekha eh, oh, oh, laphi wena wena nguwolidaye ngiyalida nguyona nje seyambhekha ke lapho njalo loba ingoma aphinde futhi imatifo ingoma seyidlala abe nguyozongu sitela kahle ngoba ngibhale ngoba ngoba ngibhale mina athi uthi hayi uyibhale ingoma kodwa sifake ngale ndlela ngoba nayo imishila sihlangene la Ngizama sicule icula ngale ndlela somele sicula ngale ndlela manje. Ukusho ukuthi kahle kahle uphinda abe uproducer. Aphinda abe uproducer nje. Eh. Nayi ingoma entsha eh eya 20 bande lo 2023 yini iphi noma isi single track le injani yona bathina abantu ma hayi liyawa la WhatsApp hayi eh. bayithandile abantu bene ngoba sengikhuma iqiniso empilweni bayithandile abantu bajabule kakhulu ungoba namandla nje nomangasho kancane mhlawumbe ilayini eyodwa ukuze babone ukuthi angidobhanga umuntu ehlathini ngathi yiyona ihashe elimnyama leli kani eh, hhayi hhayi ngikhululekile lapho ngakwenzela nje eh. kulo mhlaba mina ngeke ngimthembe umuntu ngoba umuntu malali phenduka kulo mhlaba mina ngeke ngimthembe umuntu mm-hmm ngoba umuntu umalala ebekingazi-ke mina ukuthi ibekking isho kanjani lapho ibekking nakhona lathi nyamesaba umuntu ngoba umuntu malale phenduka nyamesaba ngoba umuntu malale phenduka khonawasamtawasamta eh. so um ngize kuyitudio um eh, zikhona iy'tudio zabafana bakithi um abakhona lana ngizokuthiwa ukabelo naye siyarekhoda samwelako m t n angazi kuphi um sikhona istudio sikasibani ethembisa sibane-studios um mhlawumpe kukhona nesomunye engingamazi angabe angacabanga ukuthi angisipromote um kwenziwa yini ukuthi mhlawumbekhona kuthiwa omgcotshwa nabo nabomgcotshwa umgcotshwa lo wetred eh, um senestudio bazuka ya kunesitudio kumgcotshwa silapha ngaseyelo mm. ya so khona iy'tudio zabafana bakithi kwenziwa yini ukuthi na mhlawumpe nigcine nitholakala senisey'tudio zakwazulu kumbe um eh, seniqhasha kakhulu ungcono ngiyangeza ubala usibokisendaba noma uthi eyobesgita um eh, seniqhasha kakhulu abadlali eh base-kzn angisho ukuthi mhlawumbe ngithi kukhona into erongo okanye ngokuxhasha um abadlali ngoba umculo kimi ngiwubona ungomhlaba wonke so kodwa engifisa nje wena ukwazi njengabaculi bamthakazi engifisa ukukwazi ukuthi kwenziwa yini ukuthi ngigcine niba ey'tudio zakwazulu okanye futhi ngigcine ngiqhasha kakhulu um amaciko akwazulu ukuthi anidlalele iginci ya lapho-ke ibona umculo ma iy'tudio ngiyezwa lapho ngoba mina ngihlala lapho ibhokona iy'tudio zehipho kodwa ngazirekhoda ngasethembisa into ma uyenza yazi into into nento vele isuke wona uya ngawo uthona ukuthi ande ukuthi uzokwenza kayiphi lento ngasiphi isikhathi angenza nakuphi nakuphi yabo so usuwangele isona istudio engasibona mina kwezinye itudio nesa studio maybe singangenzela kahle ngoba ngake ngamamela kwezinye indawo lapho kudlala khona abanye abantu bezophuma khona bephuma la bephuma kodwa yayizwa lokho imiculo lapho khona ngimbona walalela nalawa ngamamela ngoba sound quality yakho la ungeyizuthi hayi nalapha nalana la, na la, na la ngipide bese nginako ukuthi hayi awuthi ngenze kanjani angishintshe manje ngeke ngofaka amazwi emlonyeni kodwa ngicabanga ukuthi umuntu olaleleyo uyeza ukuthi ukuthi eh, eh, eh, uthini ngey'tudio zabo hhayi iy'tudio zabo zirit impela angisone hhayi nami angizangiimpela kodwa-ke inhliziyo nami yabembothi yami inhliziyo ayithanda lapho ekhaya la um kunemcimbi um siyabona mhlawumpe abantu bayahlela imicimbi um soke waba khona mhlawumpe kweminye imicimbi um ekhona mhlawumpe emkhulu okanye suke wenza ilontshi hayi lontshi angayenza ilontshi mhlawumbi ndizoyenza kwamanje ngoktoba ma ngingabe ngikhiphe i-full mhlawumbi uke wamela kodwa kwamanye amalontshi seke bakubona ugijima samuel seke agijima ngaseuvel ngaseibrogijimangaseibrogijimangaseibro e-, kodwa ke lapho sasagijimela ukuthi nento esiyitholayo hayi sasisizana singamadoda yabona konke ukuthi njengamanje sumesogijima mhla-eight april lapha ngase-underground ehipo kuyobe kunanihlaka -april hhayi ngicimbi nje omncane nje lapha ngase-underground ehipo mm. ah, mhlampe sihle siku-advertise kuyobe kusenzakalani ngomhlaka-8 hhayi ngathi kahle kahle nje babiza i-cultural event yona kodwa eh, uh, eh, ihlelwe yi-underground ehlele i-underground uzobudlala khona nami ngizobadlalaushouthi ngoba eh, abantu bethi awukazibonakali kakhulu emcimbini kushouthi khona mhlaka-8hlaka-8 kuhle kunjani ah, ah, ibro theatre ibro underground ikuesedini eh, nokhwathi sengididekile la ukuthi um kule underground hebrew theatre then kule hebrew underground ungahlukanisela abantu mhlawumbe kwenza ukuthi next time um abantu bengalahleki ya hebrew underground suke lana kahle kahle itheatre ne iyistudio kahle kathi umathi ebheka kithi hebrew underground ibar o oh, ibar ibar so laba abanazi bebhala bebababiza i-underground nayo futhi iba-underground kuba njani iphansiyabo iphansi kuzobe kunobhinca lodumo kunomphazamisi kunobaningi eh, kakhulu anantu abakhona lapha ya kahle kahle ngibuzeni ilontshi ka-october ajude elihle lontshi kajude elihle uzobe lontshi iphiyobe lontsha lapho sidi yakhe okay ngicabanga ukuthi abalaleli lapho lilalele-eight april sobe sihlangana khona nami kushuthi i-first time ngizobe ngikhona um ngizobona ngoba ngathi abantu abaningi obabalayo hhayi ngiyobe ngiqala ukuyobabona bephefoma ya vele kulapho abantu bakhona ngathi baningi ngoba akusiymaskandi yedwa kuhlangene abaculi kune-gospel kune-rumba kunomaskandi nebahlangane lizoba khona um eh, ungabheka mhlawumbe abaculi bakudala mhlawumbe um, uyabazi amabhukudwana amafika amahle abobani bani um bebesiba nento engathi mhlawumbe engathi cishe ifane ne-stockfel okanye ngithi bebesiba nokusebenzisana um siye sabone hillbro eberia park most of the time bekuhlala kunemcimbi um emkhulu abaculi um belapha kwenziwa yini ukuthi nina especially abaculi enifike manje um ningabi nalokho kubambana lokho ukuthi mhlawumbe sibone nje every week thina njengale siyasikhathi every saturday besazi ukuthi eberia park kuzobe kugcwele kahle abaculi bekhona nina yini mhlawumbe e, enenza ningabi naloko eh, asikuthi mina sibambana ukubambana sibambene hmm. but ukuyihlanganisa leyo ndinga ukuthi ihlanganise leyo nto yokuthi sithole leyo lawo masenti ukuthi sithathe lelamshini lasiyifake ebushane park iwona amasenti asuke bengengakho lapha hmm. iwo amasenti asuke bengengakho ngoba sinje so uyabona nginje so ngihashela iminyama ngiyimele ngiyedwa kanjena angikho umuntu mane uzathi hayi uyangisiza o kanjani noma sokumele ngiyestudium uzongikhokhela something wangenzeni ngiyazenzela noma manje kuthiwa sinemicimbi kobona kuphi kuzomele leyo mali ibe yimi yokukhokhela laba abafana bazogida hmm. ezokhokhela yonke into lapha kumele ibe yimali yami leyo so uyabona into yakhona iba nzima ngathi umede ngibena sibambele hmm, kade sibambene kodwa-ke imali yenkinga ngoba ungabheka abaculi babancane bonke sikhona abancane hmm ake kungcono ngathi kahle kahle senathi sponsor ya ngempela ngoba ngiye ngacabanga ukuthi sine ikakhulukazi labaculi bakudala bekuhlalahlala nje ukuthi kune festival yabaculi bonke um manje hayi ndlela kancane uma ungathi nje noma ngingathi ngiyesaba nami uma ngathi ngifuna ukwenza nje ifestival ngicabanga ukuthi ngeke nibuye or noma ningeza abantu abakwazi ukuthi nizofika nenzeni ngoba aniperform isikhathi eside anisenamcimbi endaweni ey'ningi ya khona kusuka kube lula yabona uma ngabe nesponsor mm. yonke into leyo ikhuluma leyo yenzeka vele ngokushesha ngoba manje uma ngabe into engicabanga la vele ngibika ukuthi ayazi ngicabanga ukuthi kwenzeka nje uze sikhuphule into ekanje yayenziwa ngaleso sikhathi ekhayake manje ekhaya kani mhlawumpe ekhaya kukhona osuke wayoperforma mhlawumpe ngodisemba omunye nawe wabonakala egohole useqeda hayi ekhaya ekhaya ekhaya ngafiki ekhaya ngafiki ngoba sike sacabanga nje kade ngikhuluma leyo omunye nje onesifunde naye futhi esent joseph ukuthi ngoba manje amadoda esebenza kusho manje anti bakhipha ama-ep bakhipha ama-sitting mm, mm, mm. cabanga ukuthi sitting amadoda khipha ama ngo okutoba sithi november before uvalwa ikona sike siyegida ngasesikolo sagida st joseph phakathi kube ngumcimbi kube singabize nje abantu abakhompana nje sitshale abantu abesikolo like uma ngabe kuyi-speech and present day yabona kufana nalapho fika abantu naseperforma lapho ukuze abadala ukuthi ayithi nasikhulele lapha asemangaka amaciko ase-st joseph mhlawumbe abantu abakumaskandi ingabaningimhlawumbekumaskandi st joseph abaningi abaphumeze emqabo mm. baningi nabaphume primary st joseph abaningi ngathi ngabheka vele ahlahle ikhezi laba abaculi abaningi abasekhezi abancane baphuma kumqabo eh. yini uma singasiyahlangana mebhesi aba-fifteen uma singahlangana yini into mhlawumbe ocabanga ukuthi yanenza ukukhula lalela umasikandi noma ukufika egoli naphapa noma ngiyekwazi ukuthi ya umasikandi hayi mina ngesingama sengikhuluma kimi mina umasikandi vele ngikhuluma umlalela sasekhaya ngiseyingane bengithanda umgomeni ingane zoma ngoma uma wavade edlala ingane zoma ya ngizayiqhamuka nje ngema iqhamuka ngebhasikili lakhe umzoyincula ingane zoma esaqhamuka leyo so umasikandi wavele umasikandi entatisa ekhaya lomade udlala nje ezinye ingoma bezingadlali thina bekudlala umasikandi noma igospel ekhaya so vele nanito enkulu akanjalo vele kodwa benayo sifisa ukuthi nami ifisa ukunjani ukuthi ngicine umasikali nangithanda iphimbo lamqhuba practice usemfulela usemuphe ngihlala busy kumarabi ngihlala busy vele ngayona leyo ngomgqumo ngiphila ngoba ngengithanda le ndoda vele iyona namanje ngimamela kakhulu vele so kusho ukuthi emculweni nje ngingakakubuzi ukuthi wemthanda bantu vele wayisho ah, ukuthi ake sithi mina um ngikunikeza i-festival ngithi mina wena-ke njengehashe elimnyama ubungikhandela i-festival um ungitholele nje abaculi abawu-five kulaba abasha bese ungitholela abaculi abawu-five kulaba abadala um e, wenza i-festival ungakhetha bani abaculi hmm. ukuthi sishaye nje i-festival yethu lapha eberia park five kulaba esingathi bona um ngabadala angazi ukuthi wena ukudala ubala kangananize ngithi laba bahleemculweni akekho umuntu omdala akekho umuntu omdala akekho ayikho ingane shouthi uzinja mncane hayi angekethi mncane umdala uzoba mdala masileli le kodwa comes to eculweni akekho umuntu omdala akekho umuntu omncane ngemculweni hayi umuntu uba mdala ngokomnyaka amasikhuma kodwa eminyakeni yakhe le ngokuphila le kodwa-ke emculweni hayi kulokhu engihlele ngibuza ukuthi hayi khona abaculi abadalaayikho leyo akekho umuntu omdala emculweni loyo angivumi ngayala vele uzobe emdala ephasini uzobe emdala ngamaphepha akhe mm nokuzalwa kwakhe okay hayi mshutiihura um, um, um, lanxalanzizo sezibizana baze zithelana amaqiniso awuzawuthiwa ubhuti ubani emculweni umasecula indoda hayi imshela sithetha igama lakuthi wena bani ona kanje wena ah, mfana oyenza kanjani okay hayi ngoba kuthiwa silungise lapha endaweni yokudala nobuncane anti ebaculweni mshuthi mm. ke mangathi na um nginikeze iy'nsizwa nje eziyishumi ningathinsizwa ushumaye ngabe sengenza le ntongoba nomama bakhona komasikanda eh, eh, ya ngithi mina abaculi abayishumi ongafisa ukuthi senze ngabo i-first five abakhethwa kuwobesekuba unumber eleven azinhlike ukukhetha abantu kusuke ngaa sengenzenyeyobadlulula kwabanye futhi kwezindawo yabona-ke yanami nje mangiaaaast ngeke ngilibize ngelanga elilodwa so ma ngibize wena kusikuthi ngiyabaabaculi ngabathatha abayi-five ngamfaka ubhinca yodumo mm. ngifake usithando sabahle mm. ngifake intombi yabelungu list omama nabo bangena um eh, ngifake intombi yabelungu ngifake noba umlindene tholele ebhizi amafika amahle nozinja ze-energy eh, nazo ngizifake ze-energy thim yakho le yintsha mpela eh, ngayifaka impela ngiyayibona so eh mfowethu before sihambe eh umuntu ozokhipha i-cd eh masibheka manje ikakhulukazi ensukwini zamanje eh i-cd liyahamba liyashabalala wena ulindele ukuthi wo december esingakwazi ukuthi futhi i-technology yabe sihamba okungakanani ukhiphe i-cd unethembo lokuthi abantu bazolamukela kanjani i-cd mhlawumpe um ngoba esesibone kuningi manje ingoma ziyastrinywa nje live ezinye zenziwa nje okwamanje ku-cd kungithena kumakhipha lesingilethake ngikhiphilele mm. abantu bebembuza ukuthi i-cd yakho nikuba lichanga ngithenge ngithedele i-cd cover kuphela mm. ukwenzela ukuthi ngiyifake online ngoba i-cd ngayenza ama-cd agcine ebolele endlini abantu ama-cd abasathenge njalo futhi abantu bangaku-odisa ama-cd wa-ode mm. bemaningi abakede bengalandi yaomunye athi ngenzela i-u s b akede engayilani ne-u s b mm, kodwa-ke mase ngiyifake e-, e-, emoyeni zona zoba right izongizama hayi ngiyaqala kakhulu ukuze eh, umculo kushouthi kuyabonakaa ukuthi ngumculo osemncane abaningi basabambelele impela khona nabanye abasafuna ukwenza amakhaseti impela hayi eh, lawa abhodala amavili hayi isidi ngiyibone ngoba le isidi le ngikhiphile le mina le mm. ayinikezanga lutho yeah hayiaaaabantuabangizwe manje thola umuntu ipiki imbonisa omnye umuntu yabona umuntu ofika vo thola umuntu edayisa esidilini namelansitik emthini ngama-ten rand yamangaza leyo muntu uthi kunomuntu odla ngamasedi ya ya at least uma iba yi-tenleso sikhathi mina angikwazi anginamala ma-cd amaningi la asebathengisa ngo-ten rand akusuke ukuthi mhlawumpe abantu bathengela ukuwadlala batsenga ah, ngo-10 rand ukuthi ion istripe alpha yekompyutaamacd eh, eh, eh, ah, ya nenkulumo eyinye engakwazi ukuthi kushuthi mhlawumpe namhlanje izochazwa wo um ninale nto yokuthi manizokhipha ama-cd um niye nisiphoqe ukuthi sivele sikhokhe imali kuthi hhayi khiphe u-hundred rand le-cd liyaphuma next week um ikhokhe imali kungani liyenza lento ngithenge ingoma engakayizwa liyavuma yini ukuthi mhlawumbe uma usuyikhiphile imali ngazothenga ngithole ukuthi ingoma angithi andimbisele imali ibiletha ama-cd angazi noma uniyakwenza kodwa-ke njengabaculi um uthini ngaleyo hhayi lekho abantu abakhiphayo yazi kusuke umuntu onjani ne manje uyakwazi ngizokhipha yashele mina mizokhipha mm. uyathi ngempela lo muntu manginikeza imali yakhe ene lo muntu angeke amphoxe emculweni kusuke usho wena ukuthi angeke ngiphoxe ngengoma ngizobeya nayo ingomphila uyathi hashe mnyama uzobuya la ingoma iphina anyeke asha eceleni kodwa-ke omunye umuntuothemba eh, mina kodwa-ke omunye umuntu ake akwenze lokho ngoba besafuna ukuthi ngempela aqale ezothenga lomuntu uzakwezi ngoba abantu abantu uma ukhiphile vele kufana manje abhame mthi umuntu angithi antoni bayithandile ithiyeuthi kule so babhekile mfa bathi ngishayile hayi mnandi ingoma qha uyazwakala ingomaukuthi ma uyokhiphe i-cd silindeleso saba sebeyilindele ukuthi oh, engalingisana leya edlula leya eh. eba more ngoba ngonyaka ngonyaka uma ukhipha ne kumele udlule lapha obuya khona okhophule niyakwenza kodwa into esiyenzayo ngiyayithemba nami futhi labo ukuthi kunesidile ezayo le hmm. ngoba ngizwile ngalesi ngihle ukuthi hayi angifuthe lo mshubo lo khona na nendlela abantu abayamukela ngayo abantu nendlela abayithande ngayo ngoba iday yaphuma ngayo yalali hambe kakhulu le ngoma ake sithi um njengoba sikhuluma ngokuthi kuzoba nemicimbi kanjani njani e-underground nanani um unjani ngethimba ithimu yakho iphelele um usuyiqembe nje wona i-band efulu ephelele ukuthi unabagidi um siyazi ukuthi kakhulukazi these days kumasikandi abantu abasathandi ukwenza lezinto zo-life wathi wathe so sengisho ukuthi abagidi most unayo ithima ukuthi kungathiwa kusasa nanga umuntu ufuna ukubhukha athi hayi ihashela iminyama kusasa ngineshow lapha esanetsend um eh, ngicele ihashela iminyama hhayi amakhetha angoma khona kona amadoda sibili nsizwa eshaya unyawo hawu kuyashawa-ke lapha esteje yona amadoda avalisavala ngawo ngasezebrapont hayi ziyagida ziyankabelo ziya mhm. kwakuwumcimbi wani konjekwakuyi-cd lonje kajongelihle mm, oh, ijongelihle lalilontsha lapho sakhe mm ngisiza lathi lapho sabambisana nalo esikhipha usuku ya hayi hmm? wafika ustage futhi uyazethemba ukuthi hayi hayi uma uhlela la kula madoda la hayi so hayi uma uhlela phana hayi nayi insizwa ikhona ithi yona nje ihashela iminyama iphelele ngaba ngabagidi bakithi yacela ukuthi uma unomshado laphana noma um unani i-ofisi ukuthi eh, abafana bezonandisa ikhona insiza uzothi uma sihamba ivalele sisho ney'namba zayo um lapho okwazi ukuthi sizoxhumana naye kakhulu nabanye mhlawumpe abaneminye imibuzo um esingakwazanga ukuthi um siyikhavare lapha namhlanje sizwe ungavalelisa abalandeli um uchaze nje ukuthi um balindele ini um ngo-okthoba njengoba sushilo um bakulindele futhi ukuthi bazokubona um mhla ka-eight angithi yaeunderground eh, yehilbro hayi ngiyathembisa nami nje ngiyisiminye minye sentombi zasemzingwane ngizothi qho ngiyobona khona sizwe awuvalelise laphaayi ngiyabonga ke abalandela bahle ngilithanda kanjalo nje kashe imnyama lo ngiyavalelisa manje inumber zami zikhona ngu-07 w 4 6829 kufacebook ihashe elimnyama ndebele ipheji lami ihashe elimnyama naku-instagram ngikhona ihashe elimnyama kutwitter ihashe elimnyama ngitholakala zonke indawo ikwaphinye ekho khona nasemoyeni khona nje nakwayoutubewayoutube ithola ihashe elimnyama ngikade singiteke ephumile ngathi ihashe elimnyama umuntu uzoyithola uzoyizwela lapho ya siyacela ukuthi laphana nihambe bakithi um ku-youtube yainsizwa lapha ku-channel yakhe um bathe yashe elimnyama umuntu eh, nihambe no-subscribe bakithi um sizokwazi ukuthi siyikhulise insizwa siyabonga kakhulu umcasisele isiminyeminye sentomi zasemzingwane ekuxibeni kokhokwakumayabo ngiyanithanda nonke